የነሐሴ ሰማዕታት ጎዳና በይፋ ተብሎ ተሰይሟል። እንኳን ደስ አላችሁ። ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልን። በቀጣይ በገጠር መንገድ ላይ የምናስኬደው ፕሮግራም ደግሞ የሰማዕታት ሐውልት የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ፕሮግራም ይሆናል። ሰዓት እየተካሄደ ያለው የነሐሴ ሰማዕታት ጎዳና ከዚህ ካለንበት ቦታ ላይ አንድ ነጥብ አምስት ኪሎ ሜትር እስከ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ርዝመት አለው። ይህ የሰማዕታት ጎዳና የተካሄደ ወይም እየተሰየመ ያለው በክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም በክቡር አቶ አማራ አለሙ የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባና እንዲሁም በክቡር አቶ ተመስገን በላቸው የባህር ዳር ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊና በሌሎችም እንግዶቻችን ይሆናል። በቃ በቃ በቃ Bueno, tenis en se adelanta, manda. ነሐሴን በደንብ የሚያስታውስ ሐውልት የመሰረት ድንጋይ በዚህ ባለንበት ላይ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ የመሰረት ድንጋይ የተጣለ ይገኛል። ተማሪዎች የተሳተፉበት ይህም ፕሮግራም አስባችሁ በዚህ መንገድ ለምታከብሩ የባህር ዳር ከተማ ወጣቶችና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አመራሮች ከፍተኛ ክብር አለኝ። ልትመሰገኑ ይገባል። ክቡራንና ክቡራት፣ የአማራ ሕዝብ በተደራጀም ሆነ ይሁን ባልተደራጀ መልኩ መታገል የጀመረው ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ነበር። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በሩቅ አሳቢውና በሩቅ አላሚው ሀገር ወዳዱ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መሪነት የተነሳው እንቅስቃሴ ነው። የሰሜን ሸዋ አማራ ተጋድሎ የማይረሳ ነው። ዋነኛ እንቅስቃሴ ማዕከሉን ሸዋ ላይ አድርጎ የነበረ ቢሆንም በአማራ ክልልም ሆነ ከክልሉ ውጭ የሚኖር አማራ የትግሉ አካል ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጎ ነበር። በዚህም እንቅስቃሴው በተያያዘም በጎንደር፣ በጎጃም በወሎ በሸዋና በበርካታ የአማራ ክልል ክልሎች በርካታ አባቶች፣ ወጣቶች ታፍነው እስካሁን ይደብዛቸው እንደጠፋ የታሪካችን አካል ነው። በወቅቱ በአማራ ላይ ይደርሱ የነበሩ በደሎችን በመቃወም ሰፊ ትግል ያካሄደው በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የተመራው ትግል አማራው ብዙ ዋጋ ከፍሎበታል። ትግሉ በተገቢው መንገድ የተደራጀ ከሌሎች የአማራ ክልል ግዛቶች ጋር በጥብቅ የተሳሰረና ተናባቢ ስላልነበረ የታሰበው ውጤት ሊያመጣ አልቻለም። ሆኖም ግን ለቀጣዩ ትግል እርሾ ሊሆን ችሏል። ህዝባዊ ትግሉ የአማራ ትግል በመሪ ድርጅቱ ኢህአዴግ የውስጥ ፓርቲ ትግል መተጋገል ከጅምሩ ህዝባዊ ውግና በነበራቸው ጥቂት አመራሮች የውስጥ ትግል መዋቅራዊ ድጋፍ እያገኘ በአመዛኙ በከተሞች ቅርጹን እየቀያየረ ትግሩ አድማሱን አስፍቶ ሊቀጥል ችሏል። የአማራ ህዝብ ተጋድሎ ለሌሎች ወንድም ህዝቦች ሳይቀር አርአያ ሊሆን በሚችል መልኩ ቅርጽና ጥንካሬ ይዞ የጀመረው ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ነው።